इस वीडियो में नीट 23 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि नीट 23 के लिए कितने मार्क्स पर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा हमारे जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको इस बात का मालूम है कि हम जो भी कट ऑफ प्रिडिक्ट करते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट रहती है क्योंकि हम डाटा एनालिसिस करके ही कट ऑफ प्रिडिक्ट करते हैं व्यूज के लिए वीडियो बनाना हमारा कोई मकसद नहीं है तो आइए बात करते हैं नीट 23 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में तो कट ऑफ के लिए फैक्टर्स तो काफ़ी होते हैं मगर मेनली ये तीन फैक्टर्स कट ऑफ पर इफेक्ट डालते हैं सबसे पहले difficulty level of question paper number of candidate appeared in the exam और तीसरा जो फैक्टर है वो है टोटल सीट्स अब इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है difficulty level of question paper ये सबसे बड़ा फैक्टर यहां काम करता है एक बार हम इस डाटा पर नज़र डाल लेते हैं तो देखते हैं कि 2020 में जो कट ऑफ रही थी जनरल कैटेगरी की 611 कट ऑफ रही थी उस समय जो टोटल कैंडिडेट अपेयर हुए थे वो thirteen lakh sixty seven thousand candidate appear हुए थे इसमें वो टोटल सीट्स थी 7,899 जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल था वो इजी था 2020 में उसके बाद ऐसा इजी पेपर आया नहीं है 21 की बात करें तो 595 कट ऑफ रही थी जनरल कैटेगरी की टोटल कैंडिडेट अपेयर हुए थे 15 लाख 45 थाउजेंड यानी 1 लाख 78 थाउजेंड कैंडिडेट ज़्यादा थे 21 में 20 की बजाय अब इसमें जो सीटें थी मैं यहां पर ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूं जो यहां सीटें थी वो 8,705 सीट्स थी यानी कि 20 और 21 में जो सीट इंक्रीज हुई थी वो 8621 में ज़्यादा इंक्रीज हुई थी यहां पर जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट था अब बात करें 22 की तो यू आर कैटेगरी की कट ऑफ सिक्स रही थी टोटल कैंडिडेट अपेयर हुए थे 70 लाख सिक्सटी फाइव थाउजेंड अब इसमें जो टोटल कैंडिडेट इंक्रीज हुए थे two lakh twenty thousand candidate increase हुए थे सीट्स की अगर बात करें तो nine thousand six hundred sixty seats थी ऑल इंडिया कोटा के लिए यानी कि 955 सीट इंक्रीज हुई थी यहां पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल था मॉडरेट था लेकिन यहां पर ए आर बेस्ड क्वेश्चन आए थे पेपर लेंदी था लेकिन यहां पर कैंडिडेट को जो फायदा हुआ था वो ये हुआ था कि स्टूडेंट को 22 में 20 मिनट्स ज्यादा दिए गए थे इसकी वजह से ये पेपर ट्वेंटी वन की तरह ही सेम सा हो गया था यानी कि पेपर थोड़ा लेंदी था ए आर बेस्ड क्वेश्चन थे लेकिन ट्वेंटी मिनट्स ज़्यादा मिलने के कारण स्टूडेंट्स के मार्क्स इसमें भी काफ़ी आए थे रैंक इसमें भी स्टूडेंट को काफ़ी अच्छी रैंक मिली थी ट्वेंटी टू में इसलिए ट्वेंटी वन और ट्वेंटी टू का हम ज़्यादा इसमें अंतर नहीं मान सकते डिफिकल्टी लेवल सेम सा ही था तो अगर इसमें हम कट ऑफ की बात करें कट ऑफ देखें तो इसमें ट्वेंटी वन और ट्वेंटी टू में सेम सी कट ऑफ है एक ही कट ऑफ है तो इससे हमें यह पता लगता है कि जो कट ऑफ डिपेंड कर रही है इन तीन साल के अंदर वो क्वेश्चन पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर ही कट ऑफ डिपेंड कर रही है इसमें अभी 23 में भी जो कट ऑफ रहने वाली है उसके अंदर कैंडिडेट जो अपेयर होंगे इसमें ट्वेंटी लाख के नियर बाई कैंडिडेट अपेयर होने की पॉसिबिलिटी है ट्वेंटी वन लाख से ज़्यादा कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए हैं लेकिन हम मान रहे हैं कि इसमें नाइनटीन लाख फिफ्टी थाउजेंड के नियर बाई इसमें अपेयर होंगे तो जो इंक्रीज होंगे वो तो सेम प्रीवियस ईयर की तरह होंगे और सीटें भी काफ़ी इंक्रीज हो रही हैं वो भी प्रीवियस ईयर की तरह सीटें इंक्रीज हो रही हैं तो ये दो फैक्टर तो यहाँ काम नहीं करेंगे जो मेन फैक्टर काम करेगा फैक्टर तो मैंने बताया और भी काफी सारे होते हैं लेकिन यहां पर जो मेन फैक्टर है वो difficulty level of question paper ही यहां ट्वेंटी थ्री की कट ऑफ के लिए काम करेगा इससे हमें यह मालूम चल गया है कि ट्वेंटी थ्री की कट ऑफ इसके क्वेश्चन पेपर पर ही डिपेंड करेगी 23 का क्वेश्चन पेपर कैसा आता है वह ये कट ऑफ डिपेंड करेगी उसी क्वेश्चन पेपर के ऊपर क्योंकि जिस रेशियो से कैंडिडेट इंक्रीज हो रहे हैं उसी रेशियो से सीट भी इंक्रीज हो रही हैं 21, 22 की तरह 23 में भी सीट इंक्रीज होंगी और इसमें भी जो सीटें इंक्रीज हो रही हैं वो काफी सारे स्टेट्स में सीट इंक्रीज हो रही हैं इसलिए यहां पर जो फैक्टर काम करेगा वो है difficulty level of question paper अभी नीट ट्वेंटी थ्री का क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा ये कह पाना मुश्किल है मुश्किल ही नहीं यह नामुमकिन भी है इसलिए हम यहां पर इसकी एक्यूरेट कट ऑफ तो नहीं बता सकते बट अगर पेपर 21 और 22 की तरह ही रहा तो ये कट ऑफ यू के लिए 600 ईडब्ल्यूएस e के लिए 600 ओबीसी के लिए 600 इनमें एक दो मार्क्स का अंतर रहेगा एससी के लिए 470 और एसटी के लिए 450 कट ऑफ रह सकती है यहां पर इतनी कट ऑफ जा सकती है मैं फिर बता रहा हूं कि अगर ये पेपर 21 और 22 की तरह रहा तो यहां पर बाकी फैक्टर्स काम करते हुए ये कट ऑफ बाकी ईयर से फाइव मार्क्स इंक्रीज होगी 21, 22 से फाइव मार्क्स इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि यहां बाकी फैक्टर्स भी काम करेंगे तो आपको टारगेट तो काफी लेके चलना है अगर इसमें देखो जो कट ऑफ होती है वो लास्ट मार्क होती है मतलब कि इस मार्क से डाउन वाले कैंडिडेट को सीट मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है अतः आपको जो टारगेट लेकर चलना है वो हाई टारगेट लेकर चलना है जिसको आप से जिससे आपको अच्छी कॉलेज मिल सके अभी आपके पास में टेन से ट्वेल्व डेज का समय बचा है इसमें आपको रिवीजन करना है और क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस भी करनी है आप अवश्य ही सेलेक्ट होंगे तो आपको अच्छा टारगेट लेके चलना है और इन दिनों मैं ये तो नहीं कह सकता कि इन दिनों अभी आप शुरू से पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं लेकिन अभी आपके पास ये रिवीजन का समय